Здравейте, приятели! Днес ще направим възстановяв... изчистване и възстановяване на любовните отношения с а, любими хора, като съответния став работи за възстановяване на отношенията между вас и вашия мъж, между вас и вашия, вашата майка, между вас и вашите а, деца и съответно а, Съответно ще е много силна чистка и ще си има със сигурност странични ефекти, когато има магически негатив, естествено. Всички руни и глифи, които правят тук с руническите програми, вече са съвместими с църквата. Тъй като аз вече работя с всички Григори, но това се отнася само единствено за моите. Като след гледане на ритуала, палим задължително свещи на Фрик, на Один и на Фрея. Т.е. три свещички, може да палите такива малки свещички. Ето такива. По една на Один, Фрик и Фрея. Може да гледате ритуала всеки ден ако ви понася добре, няма много силна симптоматика, иначе се гледа през 3, 7 или 10 дена. И сега, когато започнем, казвате своето име и името на своя партньор. Като кажа, кажете името, своето име и името на партньора. И така стартираме. Кажете своето име и името на партньора ви. Кажете и своето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. вашето име и името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, име и името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име, името на партньора. вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. вашето име, е името на партньора, вашето име, е името на партньора, вашето име, е името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора. вашето име и името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. вашето име, името на партньора, вашето име, името на, на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. Каже, вашето име, името на партньора. Името на вашия партньор. Вашето име. Вашето име. Името на партньора. Кажете своето име, името на партньора. Кажете своето име. Кажете своето име и името на партньора. Вашето име, името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. вашето име и името на партньора. вашето име, името на вашия партньор, вашето име и името на партньора вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име и името на партньора. Вашето име, името на партньора. вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, Ваше, името, вашето име, името на партньора. ваши любимые, имя твоего партнера. името на партньора, вашето име, вашето име, името на партньора – вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име и името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора, вашето име, името на партньора. Вашето име, името на партньора. вашето име и името на вашия партньор – гледаме рекламите, палим свещички. Дадения став не работи, ако искате да унищожите семейство и да откраднете чуж мъж или чужда жена. Дадената програма не е приворот, не е черна магия, не е любовна магия. Това е изчистване от негатив и възстановяване на семейните любовните отношения и работи само единствено ако, а, ако не сте в семейство, а, помага на отношенията да се възстановят и да се укрепят, ако сте един за друг. Тук насилие няма, а там, където има деца, там, където има семейство, спокойно работите. Дори да нямате подпис, завиждате си или няма значение дали имате или нямате подпис, след като живеете заедно и имате деца, дори да нямате деца, след като живеете заедно или се намирате в отношения а, и и сте един за друг, програмата ще работи. Ако не сработи, дадената програма ще ви помогне да се изчистите и да срещнете правилния човек. Благодаря за вниманието, благодарим на боговете. Чао, чао!